これおばちゃんからかわいそうってみんなそういう目で見るちょっと先生みよしゅん元気だった カレー好きだねでまあねううんいいよ行っておいであうんああこれ小説の仕事ならどこでもできるでしょなんだよなんてね 分かった。あのな、ミオ。ん